Hallo zusammen, ich wollte mal eben kurz eine Ansage machen, weil wir schon so lange kein neues Video von unserem Projektbike mehr gepostet haben. Und ähm, das hat einen einzigen Grund und der ist unter mir. Ich war leider beschäftigt mit anderen Sachen. Ahoi! Aber versteht. Ja, geil, ey. <laughs> Komm, lass mal einen Burnout sehen. Schrauberpedale. Burnout sehen klebt auch, wie, also das Fahrwerk hält das Ding echt sackgut am Boden. Das ist urbar stabil, ne? Ja. Das ne? war schon grenzwertig, aber ja. geil. Ja. Ich glaube, ein paar Mal fahren, dann ist das schon richtig geil. Ja. Trotz äh, Flat Pedals und Clicky-Schuhen äh, bin ich direkt so über so ein paar kleine Wellen gesprungen und <laughs> habe echt nur gedacht, so, egal. Ich den letzten Mega auf jeden Fall gewonnen. Mindestens, oder? Mindestens. Nicht. Downhill Ratzenberg auffahren, geil. Ja, muss ich sagen, also, für die ersten paar Meter mit dem 29 Zoller ist das Ding super. Sehr Gar nicht mal so sperrig, wie ich gedacht hatte. Für Stein und Wild ist es ja. Aber du musst wirklich schon, wenn du eine Kurve willst, musst richtig vorne wohl was tun. Jetzt mache ich das Rad äh, wahrscheinlich gar nicht mehr groß sauber, sondern bringe es einfach zu Eurobike und da kann sich das jeder gerne angucken, der vorbeikommt. Ich hoffe, wir sehen uns und ähm, danach geht's, äh, geht das Projekt weiter, Fertigung und so. Da hatten wir jetzt einfach keinen Nerv zu und wir wollten einfach das Fahrrad fertig kriegen und Spaß haben. Ne? Reingehauen, tschüss.